о салам мен деген дүйнөдөгү эң сулуу аялга эң жакшынакай аялга эң татынакай келинчекке гүл алып кел қана, кана көрсөтсөң қана, кана көрсөтсөң көрсөтпөйсүңбү сен бірінші ошол келинди ошол аялды мага бе? Анам берем <laughs>